Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. В этом году была просто потрясающая зима, и такое же классное, теплое и жаркое ожидается лето. Я знаю, что многие из вас, кто смотрит мой канал, проживают в Турции, в Алане, но а многие с удовольствием приезжают сюда на отдых и зимой, и летом. Ну и, конечно же, многих из вас, те, кто приезжает и те, кто отдыхает, интересует в Турции прежде всего классный шопинг, качественные товары, ну и, естественно, низкие цены – и на моем канале мы всегда делаем видео, где показываем вам различные магазины Алани только с турецкими товарами и, конечно же, по самым приемлемым ценам. Как вы видите, сейчас мы находимся на пятничном рынке, именно на автовокзале в Алане, куда вы приезжаете, когда, а, например, отдыхаете в Конакле, в Саларе или а, в Махмутларе, даже в Газипаше – Здесь у нас на пятничном рынке идет большое строительство и будет красивый новый торговый центр. И прямо за вот этой вот стройкой расположен магазин Джонатан. Ну, а если спуститься чуть ниже, то вот здесь вот также есть э, рынок. И вы, например, можете приехать на центральную улицу Ататюрка и пройти по прямой уже до магазина Джонатана. Ну, а сейчас отправимся в магазин – и я покажу вам, что же есть в этом сезоне, но самое главное, по каким ценам. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх и, конечно же, писать в комментариях, что вам интересно, обзоры каких магазинов вам интересно увидеть в этом сезоне. Merhaba, iyi günler. Canatan İç Giyime bu yılda hoş geldiniz. Hep birlikte bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu yılda mağazamıza bekliyorum. Yeni ürünlerle, güzel e, çamaşırlarla sizlerle birlikte devam etmekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Друзья, и снова добро пожаловать в магазин Джонатан Ич Гиим. Несмотря на то, что вам может показаться, что этот магазин достаточно маленький, здесь самый лучший выбор – нижнего белья мужского и женского в Алане. Здесь вы можете приобрести все от каких-то простейших а, предметов нижнего белья до потрясающих наборов, которые состоят из э, четырех и даже шести предметов. Выбор цветов просто огромный. Есть, например, наборами, а есть просто отдельными предметами нижнего белья, очень спортивного а, и классического вида. Поэтому обязательно приходите в этот магазин. Я вам советую всегда, вы прекрасно знаете то, что мы используем сами. И этот магазин является нашим фаворитом, фаворитом наших друзей, семьи уже много-много лет. Мы сами пользуемся продукцией именно тех марок, которые здесь а, продаются, например, таких марок турецких, как Ком. Это очень качественное нижнее белье, произведенное именно в Турции и, что самое главное, по очень-очень приемлемым ценам. Ee, Tatkan markamız modaldır kumaşı. Boxerlarımın fiyatları 35 TL'den başlıyor ve 150 TL'ye kadar fiyatları var. Tamamen pamuk, lastiği kalın renkleri var. Small bedenden başlıyor. 3X kadar bedeni var. Öztaş markamız desenli vesaire modelleri var. Battal bedenleri var. X, e, small bedenden 3x large'a kadar bedeni var ve renkleri var. Друзья, не забывайте о том, что у всех моих видео на турецком есть субтитры, поэтому обязательно включайте субтитры и смотрите все видео с русским переводом, чтобы понимать, а, что же говорится по-турецки. Östaş markamızda short modeli dediğimiz 5x'lerçe kadar büyük bedeni var. İlke markası yine medium'dan başlıyor ve 5x'lerçe kadar bedeni var. Malabadi markasının 7x'lerçe e, kalan kadar olan bedeni var. Renkleri lacivert, siyah, gri ve tamamen pamuktur. Bunlar paketli ürünlerimiz. Yine bunlar da 35 TL'den başlıyor 150 liraya kadar fiyatları var. Siyah, beyaz, gri renkleri var. Anıt marka ee, şort kısmı biraz uzun. Önden düğmeli. Dar kesim. Bu nam aldı markası. Tamamen pamuktur. 2x'lerçe kadar bedeni var. Siyah, gri, beyaz renkleri var. Bu yine bambu grubum. Bay marka. Small'dan x'lerçe kadar bedenleri var. Bunlar siliplerim. İlke, ilke marka. 45 TL'den başlıyor fiyatları. 100 ee, TL'ye kadar fiyatları olanlar var. Bunların bambu ve koton olanları var. Tamamen pamuk olanları. Small'dan XX large'a kadar bedeni var. Renkleri bu şekilde. Yine Öztaş markasının silipleri. Small'dan 2X large'a kadar bedeni var. Beyaz, siyah, gri renkleri var. Bunlar bambu atletlerimiz. Fiyatlarımız 35 TL'den başlıyor. 250 TL'ye kadar fiyatı var. Bu tek modeli. Bunlar koton, ikili erosun. Tamamen pamuktur. Bu yine bambu bir atletimiz. Tamamen bambu %86'sı bambu %5'i ligradır sadece. Yine elegant marka atletimiz ve yarım kollu ve yaka bambu atletimiz. Bunlar sıfır yaka, yarım kol, %100 pamuk atletimiz. Также в этом магазине огромный выбор а, мужского нижнего белья, качественного. Есть модели разных цветов, видов. И что самое главное, есть размеры. Большие размеры от самых маленьких до очень больших размеров – мужского, ну и, конечно же, женского нижнего белья. Не забывайте о том, что в описании к этому видео есть контакты этого магазина и номер WhatsApp, поэтому... Если вас интересуют цены и именно ваш размер, обязательно пишите, и владелец этого магазина обязательно ответит на все ваши вопросы. Sütyenlerle devam etmek istiyorum. Bu grubumda bayan battal bedenler şöyle göstereyim. İçi pamukludur, telsiz, Südyenlerimiz 150 TL'den başlayıp 750 TL'ye kadar südyenlerimiz var. Bunlar telli gruplarımız. 75 B, C, D grupları. Burası pijama grubumuz. Pijama grubumuz 450 TL'den başlayıp 900 e, TL'ye kadar pijama gruplarımız var. Erkek ve bayan renkleri mevcut. Şortlu, uzun, çift e, şortlu, altı uzun, altı kısa modellerimiz var. Burası kilot bölümümüz. Kilot bölümümüz 20 TL'den başlıyor. Ee, 150 TL'ye kadar kilotlarımız var. Bu açık grubumuz. Açık gruplarımız 20 TL ve e, 60 TL. Burası takımlarımız. Takımlarımız e, 450 TL'den başlayıp e, 800 TL'ye kadar takımlarımız var. B kaptan başlıyor. C, D, E kaba kadar takımlarımız bulunmakta. Renklerimiz siyah, beyaz, ekru, bordo. Sütyen grubumuzla devam etmek istiyorum. Ee, 75B'den başlayıp şu şekilde siyah beyaz ten renkleri var. Şu modelimiz şöyle göstereyim. Telli dantelli bir grubumuz. Bordo, yeşil, mavi, lacivert mor renkleri var. Şöyle bir modelimiz yeşil, bordo, lacivert, gri, siyah, beyaz ten renkleri var. Yine telli grubunda böyle bir modelimiz var. Lacivert, siyah, beyaz ten, mor renkleri var. Bu da telli tamamen pamuk. 75 tel, 75 bedenden başlayıp 110 bedene kadar bedeni var ve F kaba kadar kapları var. Siyah beyaz ten renkleri var. 75 bedenden 95 bedene kadar bedenleri var. Siyah, beyaz, ten, lacivert, bordo, kırmızı renkleri. Altının kilodu 75 bedendir. Fiyatlarımız 450 TL'den başlıyor. Şöyle bir modelimiz yine bordo, kırmızı, siyah renkleri var. Straplez dediğimiz dolgulu bir modelimiz. Если говорить об э, отдыхе, жизни, инвестициях, покупке недвижимости, аренде недвижимости, как для отдыха, так и для проживания в Алании, в Турции, то один, конечно же, из самых привлекательных районов, точнее, несколько привлекательных районов, которые находятся в Алании, начиная от э, с самого начала пляжа Клеопатры и заканчивая концом Махмутлара, захватывая район Карагаджа. Мы как э, компания и специалисты нашей компании, конечно же, советуем вам обратить внимание вот на этот промежуток побережья от начала Клеопатры до Каргаджака. Но если вы хотите что-то более уединенное, вы можете также рассмотреть такие районы, как Газипаша, и далее уже районы э, Демиртаж, Ешель-Өс и районы, которые находятся чуть дальше от непосредственно побережья, примерно в одном-двух километрах. Друзья, мы приехали в один из самых, наверное, красивых и интересных комплексов в Алании, который находится в районе Оба. Находится он примерно в полтора километрах от пляжа но вы сейчас увидите всю красоту. Здесь у нас продается три квартиры у нашей компании. И, конечно же, если вы хотите что-то эксклюзивное, красивое, а, с полной инфраструктурой, этот комплекс идеально для вас подойдет. Ну а сейчас давайте пройдем, и я покажу вам одну из квартир. Siyah, beyaz, ten, bordo, mor renkleri var ve bunlar gibi bir dünya çeşidimiz var. Pilot modellerimiz büyük beden arkası tamamen pamuktur. 60 TL'den başlayan fiyatlarla devam ediyor. Siyah, beyaz ten bunlar küçük XX kadar bedeni var. Gri, beyaz, lacivert, siyah ten rengi. Yine küçük bedende dantelli bir modelimiz. Düz klasik siyah beyaz ten renkleri var. 2 X'lerce kadar bedeni var. Bunlar tanga modellerimiz. Bu grubumuz pamuklu. Küçük bedenden 3 numaradan 8 numaraya kadar bedenleri var ve %100 pamuktur. Burada yine pamuk grubumuz tamamen %100 pamuktur. Burası desenli renk ve modelleri. Bunlar kom, kom sütyen grubumuz telli ve telsiz. Yüz bedene kadar bedenleri var. Siyah beyaz ten, B, C, D, E kapları var. Telsiz grubu. Burası bayan çorap. Ee, henüz daha tam çeşitlerim gelmedi. Çeşitler gelince e, renklerini, bedenlerini, farklı modellerle birlikte devam edeceğiz. Çıt Çıtlı Body grubumuz. 65 TL'den başlayan fiyatlarımız var. İp askılı kalın askılı modeli. Burası tight grubumuz. Uzun modeli, kapri modeli, diz üstü modeli. 145 TL'den başlayan fiyatları var. Siyah beyaz ten renkleri var. Kısa bir model. Modal koton. Bolçay markasıyla devam edelim. Ee, çok güzel bir marka ve müşterilerimiz çok memnun. Şöyle bir modelini göstermek istiyorum. Telli. Altlarının kilotları da var. Takım da yap yapılabilir bir model. Yine strapless bir model. 75 bedenden başlayıp 95 bedene kadar E kaba kadar kapları var. İçi fasulye dolgu dediğimiz küçük dolgulu bir modelimiz. Renkli bir model Goldshine'da mor, sarı, yeşil, ten rengi, siyah renkleri var. Lazer kesim. Bir sütyenimiz. Yeni inci. Dolgulu. Kaplı bir sütyenimiz. 75 BC, D, e kaplara kadar kapları var. Bu altının isterse takım olabilir. Bedenleri XX large'a kadar bedeni var. Yine Goldshine'da mor, siyah, ten, gri renkleri var. 75 bedenden 95-100 bedene kadar bedeni B, C, D, E kaplara kadar kapları var. Yine istenirse takım olabilir. 6 kilotları var. 75 bedenden 100 bedene kadar bedenleri var. Siyah beyaz ten renkleri. Daboro marka yeni bir ürünümüz. Kalıpları çok güzel. Tamamen dantelli. Toparlayıcı özelliği çok güzel. 75'ten 95 bedene kadar bedenleri var. Pamuk ve e, bambu atletlerimizi göstermek istiyorum. Small'dan 3x kadar bedeni var. Tamamen pamuktur. Bu ip askılı modeli. Bu bambu atletlerimiz ip askı ve kalın askı. Siyah beyaz renkleri var. Bu V yakası. Bunlar Malabadi marka kilotlarımız 75 TL'den başlayan fiyatları var. Geniş kenarlı ve ince kenarlı. Burası pijama çeşitlerimiz erkek ve bayan. Şortlu bir modelimiz. Yine şortlu bir modelimiz. Yazlık, kısa kol, uzun bir pijama. Uzun büyük beden pamuk elbisemiz. Saten grubu Baby Doll Small bedenden X'lerçe kadar bedeni var. Yine uzun kollu pijamamız 3X'lerçe kadar bedeni. Saten grubumuzda X'lerçe kadar small bedenden renkleri. Pamuk gecelik sabahlığımız bayan. Erkek grubumuz üçlü takım 400 TL'den başlayan fiyatları var. Yine üçlü grubumuz. Bu şortlu takımımız. Bu 6 parça sabahlık bir tane şortlu takım, bir tane uzun pijama takımı ve fiyatı 2500 TL. Çorap modellerimiz kısa, uzun, e, kalın modellerimiz var. 25 TL'den başlayıp 90 TL'ye kadar fiyatlarımız var. Bambu, koton, kısa. Yine koton grubumuz, bambu grubumuz. Burası pamuk grubumuz. Yarım atlet tarzı 250 TL'den başlayan fiyatları var. Yine tamamen pamuk. 75'ten 95'e kadar bedenleri var. Yine yarım atlet tarzında içi kaplı bir modelimiz. Yine Eros markanın pilotları, beşli 250 TL'den başlayan fiyatlarla. Altılı setlerimiz bu şekilde bu pudra rengi uzun geceliği bu şekilde. Bu pijama takımı bu altı. Bunlar 2500 TL'den başlıyor. Bu Baby Dolu. Bu onun üstü. Kısa bir model. Ekru ve pudrası var. Kumaş Bu ne? saten kumaş. Kumaşı satendir. Bu da sabahlı. Bunlar renkleri пудра ve экрусу var. И Илькер Ханым всегда находится здесь, чтобы предложить вам и помочь вам выбрать самое классное нижнее белье именно производство Турции, качественное и по приемлемым ценам. Кстати, напишите в комментариях обязательно, что вы думаете, например, по поводу вот этого вот набора. Мне кажется, цвет просто потрясающий. Mağazamıza değişik ürün ve farklı modellerle hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Дорогие друзья, добро пожаловать в Аланию, в Турцию, в магазин Джонатан Ичгейм. Всем всего хорошего. Пока-пока.